Du hast immer die Wahl, dich für das Leben oder das Quälen und den Tod unschuldiger Lebewesen zu entscheiden. sind es 93 Millionen Tonnen ermordete Fische. Thank you.